E il veterinario cosa ha detto? Ma l'ha visto da delle radiografie? <laughs> Poverino! Mi spiace, povero String. No, noi bene, siamo al parco, facciamo un giretto, poi andiamo a comprare la roba per la scuola. Eh sì, eh sì sì. Sì, la maestra nuova è molto carina, l'abbiamo già conosciuta. Uh, aspetta un attimo. Eh, Giovanni, vatti a sedere su quella panchina dove c'è quel signore, laggiù. Giochi un po' col bambolotto, io finisco la telefonata con lo zio e poi arrivo, va bene? Ok. Ora ci mettiamo là e prendiamo un po' di fresco, ok? Ciao. Ciao, ciao. biberon preso battutina presa cappellino preso babaion preso oh no come ho fatto a dimenticarmene non farmela qui eh ho dimenticato il pannolino a casa non se la sentiva di fare ancora due o tre anni e portare i bambini alla fine del ciclo Mark Marquez vince il suo quarto mondiale MotoGP battendo Andrea Dovizioso arrivato secondo vincendo all'ultimo round a Valencia. Ora ci facciamo una bella scorpaccia per tirare e biscotti, fame? Ehi, senti, hai ascoltato la notizia? Eh, ti piacciono le moto? Mm, sì, un po'. Ah, bene, bene. E, e il calcio? Ronaldo, Messi? Mm, sì, ogni tanto ci gioco a scuola con i miei compagni. Se la disturba lo faccio spostare su un'altra panchina. No, no, ma che disturbo, si figuri. <laughs> e allora lo vedi? Cosa? I maschi non giocano con le bambole, non fanno queste cose. I maschi giocano col pallone, le moto, le macchinine, i soldatini ne, hai a casa, sì? Sono da bravo, mangio tutto. Oh, oh, poi, eh, hai capito? Quello che voglio dire è che sono le femmine che giocano a fare le mamme. Forse sei tu che non hai capito, io sono papà, non la mamma. si chiama Mario, hai visto che bello che è? Si chiama Mario? E quanti anni ha Mario? Due. Mi puoi passare il cappellino per favore? Vieni, vieni. Grazie.